continuaremos con la historia de, Sakura y sus sueños. A la mañana siguiente, después de que tuvo el sueño de los niños, Sakura se despertó temprano para irse a la escuela. Hoy era el tercer día en donde llegarían los donde llegaría uno de los cinco niños a la escuela primaria de Tomoeva. Su nombre, Gustavo. O Gustavo, o Gustavo. Una vez que Sakura llegó al salón de la clase, eh, al salón de clases, el maestro de matemáticas les, les dijo, les dijo, Hoy tenemos un nuevo estudiante. Viene de México. Sakura dijo, de México Sería, estupendo tener a un amigo de México. Quizás no quizás nuestro amigo de México nos pueda contar, mm, nos pueda explicar un poco más sobre México. Eso es lo que dijo Sakura. entrando al salón de clases, el, maestro se los presentó y les dijo, dijo, él es nuestro nuevo estudiante, viene de México, su nombre es Gustavo. Mm, Gustavo, siéntate al lado de Tomoyo. Está bien, profesor. pensativamente dijo, su presencia es calmada. Su presencia es calmada. Pero lo que Sakura no sabía pero Sakura no sabía que aquel niño de nombre Busutama tenía tenía muy un fuerte poder tenía era muy poderoso era muy poderoso casi como un mago Claw pero lo que tampoco sabía Sakura era que aquel mismo niño sería el guardián protector de los cuatro elementos hasta más hasta más adelante en la batalla que tendría Una vez que el profesor les presentó a Taro les dijo, le dijo a les dijo, espero que sean amables con él. fueron en busca de gusto. De gusto. Lo encontraron, estaba sentado, estaba sentado abajo de un árbol leyendo, leyendo un libro que había traído de México un libro titulado Historias de la época, de la época colonial de México. todo estaba tan concentrado en la lectura hasta que hasta que Sakura, hasta que una voz, la voz de Sakura y rompió el silencio. Ella dijo, hola mexicana, soy que soy Sakura. Yo soy Sakura Kimomoto, yo soy mis amigos que ahora, Kamoyo, Yamasaki, cuerpo. Resultado. Sakura le dijo, ¿qué estás leyendo? Le ¿Por ¿qué estás leyendo? Yoshikawa le dijo, es un libro de leyendas de la época colonial bugs. tú y todos cuando quieran en mi casa en Tokio. gracias, Sakura y todos sus amigos tenían un teléfono celular. El que faltaba por tener el teléfono celular para la comunicación era Gustavo pero tomo yo se lo daría hasta el día siguiente. que el descanso terminó, Sakura y sus amigos regresaron al salón de clases. Sakura Kinomoto le dijo a dijo a ¿qué te parece si nos vamos juntos todos después de la escuela? Sirve que nos cuentes más sobre su Boletín. Claro que sí, Con mucho gusto. Bueno, las, las siguientes horas de clases empezaron así como empezaron, terminaron muy rápidamente. rápidamente. Llegó la hora de la salida. Entonces Sakura, Sakura con sus, con sus, con sus amigos y, con, y su nuevo amigo salieron de clases. Fueron platicando. usaron a, un, una tienda de regalos y de costura porque ahí comprarían material para la clase de costura de Elías. Resultaba sabía tejer, pero no lo mostraba en público, le daba pena.

Realmente Gustavo, usaba mucho el inglés y el español para comunicarse más que el japonés. Pero quizá había algo de japonés, había algo de japonés. Incluso hasta leía las lecturas en japonés. después de que la, hora, después de que terminó la clase y fueron a la tienda de regalos. llegaron a un punto donde cada quien tomaría sus caminos para, para diversas direcciones. Tendría que usar el Transel Metro para llegar a Tokio, su casa eran como, se hacía dos horas y media de camino de Tomoeda a Tokio. Una vez que visitado llegó a su casa en Tokio, se bañó, se cambió de ropa y en su diario escribió el día que había tenido. Pero Gusuda dejaba dos diarios, uno escrito y uno con dibujos. En el diario con dibujos era lo mismo que de que que describí en el oral en el En el libro de en el diario de, dibujo, en el diario de Usutabu, donde hacía, donde hacía dibujos, describía lo mismo que, eh, lo que hacía en su otro libro. de que Gustavo sería el, el maestro guardián de los cuatro elementos, también era un buen spa. La China había sido entrenada en las artes marciales chinas hace mucho tiempo. despertó ya amaneció. Eran las 4 y 30 de la mañana. La noche era cálida. La noche había sido cálida y en la mañana estaba fresca. Se preparó, se fue a la escuela llevan a la escuela y hicieron las clases. Terminaban, terminaron las primeras horas de clase, salió el recé, al descanso junto con Sakura y sus amigos. de la escuela había una carta Clow que estaba ocasionando problemas. Sakura dijo siento la presencia de la carta. Claw Apenas sientes la presencia de la carta Clow, Desde que veníamos camino a la escuela yo la sentí Busu. Era un niño, un niño como un niño normal pero con la única diferencia de que había desarrollado el séptimo sentido, el máximo cosmos. El máximo cosmos que puede alcanzar un ser humano. cuando estaba en combate, cuando Gusutabo iba a empezar un combate, empezaría, empezaba usando el séptimo sentido. Sus ataques con ese séptimo sentido eran muy rápidos, bastante rápidos. rápidos que no ninguno podía ver. inmediatamente empezó. La empezó. la táctica para atrapar la carta Clo, la cual atrapó con éxito. Una vez que la atrapó, Tomoyo, su amiga, la grabó. Y Usuita volver a Tomoyo que la graba. Dice, Tomoyo, ¿a poco siempre haces lo mismo con Sakura? A lo cual Shaoran dijo, sí, sí lo hace. Siempre. Sí lo hace siempre, incluso me ha tocado me ha tocado que me grabe con Sakura atrapando cartas. Mm, ya veo. Pero lo que tampoco sabía eh, Sakura era que, los amigos del grupo, que otros amigos del grupo, que otros amigos de otro grupo de la escuela como eran, eran soldados y maestros tanto de la nación del fuego, de la tierra, del agua, los cuales les ayudaría a su momento, los ayudaría, los cuales participarían en la batalla que más adelante se daría entre un señor del fuego que quiere destruir todo y entre Usutabo. Y entre Busutavo tenía, tenía el intelecto de desarrollar cosas referentes a México cuando llegaba una celebración muy importante como la independencia, el Día de Muertos, el Festival Internacional Cervantino, entre